Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cah Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Dijauhkan dari segala mana bahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys di sini ada sebuah rekosan daripada teman-teman sekalian Ulama dahulu seberakan dakwah melalui lagu Ustadz Badri Syahalauddin Alauddin kalau melalui lagu banyak sekali kalau di Indonesia ada Bang Haji Roma Irama ya teman-teman sekalian sudah kenal mungkin ya banyak sekali karya-karyanya yang bernuansa dakwah seperti itu bernyanyi sambil berdakwah ya kan. Nah di situ memang masya Allah ya kan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang disampaikan seperti itu hingga waktu saya itu usia sekitar 7 tahun ya 10 tahunan itu di kampung saya itu semarak sekali dengan Haji Roma Irama dengan apa namanya ya dakwahnya banyak orang yang faham tentang agama setelah itu ya kan Ah, Masya Allah Dan saya nak dengar daripada Ustaz Badri Apakah di Malaysia juga seperti itu guys Jom kita tengok videonya Let's go Oke okay guys, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Tazkira Ustadz ya kita ngaji bareng. penyatu umat. Hmm. Hadirin hadirat sekalian, hari ini masyarakat kita dilanda oleh hempasan ombak perebutan kuasa yang tidak berkesudahan. Yang kelihatannya semakin meretakkan perpaduan. Okay. Kita berdoa barang dijauhkan rakyat kita dari menghadapi nasib benang habis, kain tak jadi, jarum patah, baju pun tak siap. Sebab itu orang tua-tua kita banyak memberikan nasihat kerana kita menyaksikan dalam sejarah jatuh bangunnya sesebuah bangsa itu kerana pergaduhan sesama sendiri. Betul. Lalu dalam hal bersiasat mereka berpesan, Pertama, wahai anak cucu, pantang siasah yang tidak senonoh. Cabar-mencabar mencari musuh. ke dalam bertikai keluar bergaduh. Nanti rakyat sengsara negeri pun runtuh. Kedua, pantang siasah menurutkan nafsu. Berebut kuasa palu memalu. Tamakkan harta tak ingat malu. Negeri rosak banyaklah seteru. Ketiga, pantang siasah memecah belah Mengadu domba umat manusia Baik sekaum sesama bangsa Maupun antara keluarga dan marga Allah. Maka dalam menghadapi keretakan ini Kita sebagai orang masjid mesti mainkan peranan Sebab berdasarkan sejarah dulu Masjid dan para ulama' telah memainkan peranan untuk menyatukan kembali keretakan sesama hubungan orang Islam. Saya percaya di sini majoritinya ramai jauh, betul? Tuan-tuan sekalian, mari kita bercerita sejarah. Sekitar abad ke-15, ketika kerajaan Majapahit semakin merosot. Kerajaan Majapahit ni adalah kerajaan Hindu Buddha terakhir yang menguasai Nusantara ketika dia semakin merosot, kebanyakan wilayah jajahan Majapahit saling bergaduh dan berperang kerana mereka nak melepaskan diri daripada kekuasaan Majapahit. Oh. Maka tak kala itu persengketaan sesama sendiri sangat kerap berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam hal yang kecil sehingga timbul satu kata-kata ketika itu kriwikan dan dikerojokan kriwikan dadi krojokan yang sepele menjadi gede benda yang kecil menjadi besar betul pertengkaran di kalangan anak-anak yang mungkin sedang bermain tapi merebak menjadi perkalian antara keluarga pecahnya begitu teruk hingga munculnya istilah-istilah seperti benar sepisan Allah sepisan tak peduli lagi adik-beradik kalau sekali buat salah seumur hidup dihukum bersalah Walaupun ketika itu adik-beradik Bila berlaku pemusuhan Tak ada maaf lagi Ibarat kata mereka Dari godong orang pak ngapet Dari banyak orang pak nyibuk Zaman itu kalau jadi daun Tak ada yang sudi nak memetik Kalau jadi air Tak ada orang sudi mengambil Walau setitik Begitu berat sekali Perpecahan Allah. Maka dalam suasana itu Muncullah Kesultanan Demak kerajaan Demak ni kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Raden Fatah yang mendapat sokongan kuat daripada Wali Songo. Raden Fatah ini anak murid kepada Sunan Ampel. Dia sejarah ni untuk adik-adik jadi semangatnya. Syekh Ibrahim Samarkondi ini sejarah. Syekh Ibrahim Samarkondi dia datang dari Campak, Campak di Vietnam Selatan. Dia bawa dua orang anaknya datang ke Tanah jauh. Seorang nama Ali Murtadha Seorang nama Ali Rahmat Syekh Sabah Kondi Dia pergi ke jauh sehingga di Tuban Tuban ni di desa, di desa Gersik Abjo Kecamatan Palang. Dan dia meninggal di sana Anak-anaknya Ali Murtadha dengan Ali Rahmat Pindah duduk di Majapahit Dulu dilantik jadi orang besar Pertama dilantik jadi Raja Pendeta ataupun Menteri Agama di Gresik. Hmm. Seorang lagi jadi Imam Besar di Surabaya atau Surabaya. Yang jadi Imam Besar itu namanya Radin Rahmat ataupun Sunan Ampel. Sunan Ampel ini dia melahirkan Sunan Bonang, Sunan Rajab dan putera-puteri dan dia yang melahirkan anak-anak murid seperti Sunan Giri, Raden Fatah yang akhirnya membentuk satu institusi namanya Wali Songo. Jadi Wali Songo dibentuk 30 tahun selepas uh, kedatangan Sunan Ampel. Masya-Allah. Jadi kerajaan Demak ketika itu sudah mula berjaya melebarkan kekuasaan. Mereka berjaya menguasai daerah-daerah Jawa yang lain seperti Sunda Kelapa dari pejajaran dan sekaligus dia berjaya menghalau tentera-tentera asing yang ada di sana tahun 1527. Mereka meluaskan kuasa ke ketuban Mereka pergi ke Medion Medion 1529 dah dapat dipegang oleh kerajaan Demak Kemudian mereka dapat Surabaya dan Pasuruan Itu 1527 Malang juga jatuh di bawah kerajaan Demak tahun 1545 Belambangan, kerajaan ujung timur, pulau Jawa, Itu semua jatuh di bawah kerajaan Demak Maka bila dapatlah disatukan jadi sebuah kekuatan, maka wali Somo telah buat beberapa perancangan untuk nak satukan. Sebab masa itu perpecahan begitu teruk sekali. Pertama yang dia buat strateginya adalah menerusi makanan. Makanan. Sebab itu saya fikir dalam konteks masyarakat kita kenduri kena buat hari-hari lah untuk ah. mendapatkan balik. Ya, hari-hari buat kenduri. <laughs> YB yang menang tu buatlah kenduri hari-hari. Aduh. Demam lah yang berumat tu kali kenduri buat makan sedekah dulu ahli somong dia buat makanan dan makanan pula khusus mungkin tuan-tuan pernah dengar yang saya syarahkan ada orang keluar dalam whatsapp macam macam ketupat itu asalnya daripada sunan kali cokor Nama asalnya kiblat papat lima pancir empat arah mata angin satu pusat menuju gusti Allah hmm. dibuat daripada janur janur ini bahasa Arab yang dijawakan Janur tu dah untuk apa? Tapi janur, ja'an nur. Dia lain pada perkataan datang ah, cahaya. Okay. Benang daunnya dianyam. Dianyam ni sebagai simbol dosa bersilang-silang. Kemudian direbus dan siap dipotong dua. Dalamnya putih. Artinya melalui Ramadan kita ibadah nanti satu syawal dosa bersih seperti petuk tadi. Masya-Allah. Yang tu kan masaknya pakai santan. Kalau bahasa Jawa Santa ni santen. Ya, ada penggunaan pangapunten. Pangapunten itu maknanya mohon maaf. Ni ada adik mungkin tak pernah jumpa tradisi lama orang jauh dia panggil sungkem atau sungkem. Sungkem. Eh. Sungkem atau sungkem. Saya ingat generasi yang umur 40 ke bawah pun dah tak merasa tradisi ini. Iaitu kita bila lebaran, hari raya, bersalam dengan mak bapak, salam ada tradisi dia. Bukan mencium saja. Bukan mencium tangan mak raya dengan mak Zahir Batin dapat duit raya. No. Dulu ada budaya. Dulu mak bapak nongkrong. Duduk atas sofa. Anak semua duduk macam ni. Datang salam dengan mak jalan pakai lutut. Serit lutut. Tercecik stokin makan. Jangan main-main. Tu sampai dekat mak atau bapak kita pun salam. keparing matur dumating ibu sawan kula Allah sepindah silaturahim kaping kali ngaturaken riyadi ngaturaken sedaya lepat nyuwun kaping tiga nyuwun Allahu Akbar banget bahasa madu bahasa madu bahasa Jawanya guys mengiso bangsa lan negari lancar agenipun pados ilmu agenipun pados rezeki ingkang saya aja saya aja yang setelahnya di Jawa gitu ya guys ya saya nggak begitu paham dengan yang disampaikan oleh Ustadz Badli Sya'alauddin ya tentang bahasa Jawanya. Jadi bahasa-bahasa Jawa yang halus guys, kayak kekeratonan seperti itu. Beda halnya dengan kita yang Jawanya itu Jawa pasaran gitu kan. Jawa-Jawa yang istilahnya kayak komunikasi setiap hari yang biasa, yang kasar seperti itu. Kalau ini sampaikan Ustadz Badli Syah ini Jawanya Jawa kromo bisa dikatakan seperti itu atau Jawa yang memang menghalus guys ya. Allahu Akbar. Ah, usaha sukses melampaui pasang hidup yang banyak banget doanya panjang macam-macam mantra dulu tapi sekarang dah tak ada lah kita dah shortcut hari raya salam je lah hari macam batin <laughs> ji ya itulah aja lah. benar-benar sih pengapunten dia proses meminta ampun itu kait dengan dengan ketupat itu tadi Kemudian Sunan Kalijogo dulu lepas ketupat tu dibikin, dia akan agihkan pula ketupat itu kepada masyarakat sekitar dia agihkan ke rumah-rumah orang kampung dan diselitkan dengan satu kata-kata monggo kulo aturi nampi ketupat kelang santen sedoyo lepat nyewon pangapunten ya terimalah ketupat sayur santan moga kesalahan dimaafkan ini budaya yang dibawa oleh wali-wali Songo supaya masyarakat jadi bersatu balik. Maksud perpecahan begitu teruk. Kalau kita rasa sekarang pun nak teruk, dulu lagi teruk. Sebab itu makanan adalah proses dakwah yang sangat mustahab. Sebab itu Nabi bila mula-mula hijrah, yang pertama diucapkan dalam ucapan dasar Nabi, belum sempat turun jari unta, Nabi pesan, Ya Ayuan Nas, Abshus Salam, Wa At'u Ta'am. Yang pertama kata dia, sebarkan salam yang keluar buatlah kenduri. Bagi makan. Betul. Kita malam ni nasi ambur. Jangan jangan. Oh, kan? sedap tu. Ada juga. Ada ada, ada nasi ambur. Nasi ambung itu orang Jawa Tengah dulu bawa itu simbol perpaduan. Hmm. Simbol perpaduan. Hmm. Jadi nasi ambang itu orang Jawa Tengah yang bawa kata Ustaz Badli Syalauddin. Masya Allah ini sejarah juga guys. Sejarah daripada nasi ambang ya. Bagayan dalam satu dulang ada mie goreng, ada yang masak ungkep, ada siunding, ada ikan masin, ada sambal goreng. Sambal goreng campur toge, campur tahu, campur kentang goreng, digoreng bersama sopun. Ada kacang tanah. Kalau di jauh betul yang ori itu dihidangkan dengan peyek atau porong ya. yeah. peyek. Kalau makan dalam talam, kita panggil nasi ambeng. Kalau makan dibungkus, bawa balik seorang, itu dipanggil berkat. Berkat. Saya dulu selalu ceramah maulid di kampung ramai yang majoriti masyarakat jauh, saya tak faham sangat berkat ni apa. Jadi bila dihidang, kita bantai sampai licin. <laughs> Semua pandai. Rupanya dia touching saja, makan sikit, so... Ya, dibungkus. Kalau pergi ladang, panggil bontrot. Kalau majlis maulid, berkat. Maka di situ sudah menampakkan kita akan sesama kita ni bersatu. Masya Allah. Sama juga wali songo dulu, mereka jalankan proses penyatuan balik umat yang bergaduh teguh ketika itu melalui proses tarbiyah dan dakwah yang sangat kreatif. Mereka tidak buat ceramah macam kita. Ceramah ni yang datang datanglah, yang tak datang tak datanglah. Betul. Tapi mereka buat melalui hiburan misalnya. Mereka ajak masyarakat berkumpul tapi bukan syarahan berhibur. Wayang kulit, ada banyak tembang jauh, tembang mojopat, tembang tengahan. Itu banyak dicipta. Sunan Giri ketika itu dia cipta jamuran, coblak-coblak suweng, gula ganti, macam-macam. Sunan Kalijogo dia, dia mis dalam wayang kulit yang begitu handal. Dan dalang itu pun daripada bahasa Arab. Dalla. Mana orang yang menunjuk jalan. Panggil dalang banyak dicipta lagu gundul-gundul pacul itu untuk menyatukan balik orang-orang Jawa ketika itu masyaallah gundul-gundul pacul gembelengan nyungi nyungi wakul kul kelelengan Allah kul ngemplang segane da desa latar bayangkan jauh jauh bukan jauh <laughs> Oh, jauh kalau tak kenal lagu ni, berhenti je lah jadi jauh. <laughs> Iya oh. benar benar benar masa nggak tahu gitu. Sunan Kami Joko dia satu lagi lagu. Ini populer lagu ini. Lir ilir namanya. Lir ilir lir ilir tanduri sumilir tak ijo royo royo tak segu teman anyar tak segu teman anyar. Tapi sekarang udah pada tahfiz tukar lagu tu kan. Ya Taiba. Ya, ya Taiba. Itu lagu Jawa bukan lagu Arab tu. <laughs> Susunan dari Joko yang cipta. Dia Benda. nak bangkitkan semangat orang Jawa. Jangan malas. Lir ilir. Bangunlah. Bangunlah. Dia bagi semangat. Tanaman dah bersemi menghijau bagaikan pengantin baru. Dia nak semangatkan orang ketika itu. Sudahlah bergaduhnya padi sedang menjadi. Jom kita turun bekerja. Itu peranan ulama. Peranan masjid, pesantren. Allahu Akbar. Sunan Bonang. Dia karang lagu ini putra Sunan Ampel. Dia buat lagu Sunan Bonang ini namanya dia ambil sebab dia pemain alat bonang yang begitu handal. Bonang ni ada tengah tempat panggil kromong antara 12 gong kecil dalam permainan gamelan dia seorang percussion yang sangat hebat sekali. Perkusi ya, eh, Dan percussion. dia mencipta satu lagu untuk mendidik masyarakat yang bergaduh ketika itu dengan tombo hati. Terkenal lagu tombo hati. Ya, terkenal. Tombo hati ikulimo limo perkarane, kaping pisan moco Quran lan maknane. Kaping pindo solat mengilakan ono, kaping teluokang soleh kumpulono. kumpulono. Kaping papat puluh hutang kang luwe Kaping limo jiki runging kang suwe Salah sawe jine Sapa bisa ngelakoni Mugi-mugi gusti Allah nyempatani Itu sunan bonang Dia ada obat hati ada lima perkara. yang pertama baca Quran dan maknanya Yang kedua salat malam dirikanlah Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh Yang keempat perbanyaklah berpuasa Yang kelima zikir malam berpanjanglah Salah satunya siapa bisa menjalani Moga-moga Gusti Allah mencukupi Allah Panjanglah kalau kita nak ceritakan Maka melihat kepada sejarah ini Kita sebagai golongan agamawan. Kita yang menguruskan masjid, kita mesti tampil membawa agenda kukuhkan kembali tautan sesama orang Islam yang pecah sekarang ini. Kita kena tampil, jangan kita pula jadi tukang <laughs> bakar. Kita lah yang tampilnya. Yang membakar tu biarkanlah netizen dengan dunia netizen mereka. <laughs> Kita orang masjid mesti ajak orang jadi baik. Itu peranan kita. Betul, Ini betul. peranan agamawan daripada dulu lagi. Masya Allah Allahumma salli ala sana Muhammad Guys, banyak sekali yang disampaikan oleh Ustadz Badli Syah ala Udin ya Ulama dulu serbakan dakwah melalui lagu Ternyata yang dikutip oleh Ustadz Badli Syah ala Udin adalah ya kan, Sejarah daripada Wali Songo guys Dimana Wali Songo ini memberikan nuansa baru kepada kita semua ya kan, Dengan lagu-lagu, gamelan dan lain sebagainya Dan juga dakwahnya itu melalui rangkaian-rangkaian kata yang indah Seperti itu guys ya Untuk untuk menghindari dari perpecah belahan masa-masa dulu ya di era-era Wali Songo berdakwah itu masyarakat semua pecah belah guys seperti itu guys ya Allah Akbar dan dan kita sekarang kata Ustadz Badri Syalauddin ini kena ya Eh, menghidupkan kembali ya kan menghidupkan kembali nuansa ini agar supaya menyatukan umat manusia ya sesama agama ya kan seperti itu untuk apa untuk bersatu kembali untuk memakmurkan masjid untuk istilahnya mengeratkan tali silaturahim ya kan nah seperti itu guys Masya Allah Ustadz Badli alauddin sangat-sangat fasih sekali guys dalam berbahasa Jawa dan juga masya Allah ya lagu-lagu Jawa banyak sekali yang hafal beliau dan uh, dikutip juga bahwasannya sejarah daripada Wali Songo dari Campa ya lalu ke Surabaya menjadi Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri dan lain sebagainya.